Vieta ne, kažkieno tai šikna, blėt, ne, vidus, blėt, šiknos, na. Sėdė kurva kirminai, na, kortom plaka pokerį. Bankas sukasi, na, vienas, na, paėmė jaunesnis, pys dalyt, na, maišė, maišė, puh, per kortas, na, per kaladę, ry, na, kortos, eik, tu, na, renka, tie visi, na, sėdė dėdai, e, tai kurva lopas, ble, tai, na, ką dalyt nemoki, ble, ne, maišyt, na, nemoki, ble. Tai, ble, čia netyčia, kas netyčia, kurva, na, mums tokių grajokų, ble kiek šitų valandų, blėsi. Kurva, kad eini tai ten, nahu, eilę, kad, blėt, su vakariniu šūdu, nahu, kad išplauktum, blėt.